O Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Toda vez quando eu cito o princípio de Onassis durante os meus seminários, as minhas palestras, que é o seguinte: peça alto se você estiver vendendo. O pessoal fala para mim, Márcio, você enlouqueceu, o mercado está tão difícil. Se eu pedir alto, eu vou ser desclassificado. Aliás, pedir alto é pedir quanto a mais? Claro que depende do seu mercado. Se você tem um mercado onde tudo é commodity, qualquer centavo é alto. Agora, na maioria das vezes o mercado não é de commodities. O comprador tenta traduzir, deixar tudo dentro de commodities. Você tem que fazer o quê? Fugir disso. Porque em commodity o que vai realmente resolver é o menor preço. Mas não é isso que você quer. Você consegue diferenciar o seu produto, o seu serviço. E quando você pede alto, você tem uma margem e aí você pode ser generoso, você pode fazer concessões, você pode flexibilizar o seu preço, você pode fazer um agrado para o seu cliente. Todo mundo gosta de pegar e contar dentro da empresa, em casa, que conseguiu extrair alguma concessão, algum desconto, alguma condição especial sua. E você só consegue fazer isso quando você começou um pouquinho alto e tem aí essa margem, essa gordura para poder brincar, para poder agradar o cliente. Começar alto não significa inviabilizar a proposta, significa ter margem para agradar o outro lado, para evitar um impasse e para deixar todo mundo contente. Experimente fazer isso na sua próxima negociação. Tenha margem, aumente o seu preço, comece mais alto Siga o Nassis, que era o grande mestre das negociações, e você sempre se sairá melhor. Grande abraço e até o nosso próximo programa. Obrigada pela audiência e até o próximo programa, onde você vai encontrar mais dicas e entrevistas para o seu desenvolvimento profissional.